pinapaintay pa ninyo ako. Eh, nagsisiguro lang ako. Baka may nakasunod sa inyo. Vicky, di ba sinabi ko sa'yo matulog ka na at gabing-gabi na? Patayin ko po yung itay ko eh. Ano bang gusto mo? Patayin ko yung TV o paluin kita? Papatayin ko na po. Ricky, tatay mo. Wow, galing, Jepro! Oh, ba't gising pa ito? Ba't hindi ka pa natutulog, ha? Ah? kanina na pa yan nag-aantay sa'yo eh. Muntik pa nga kami magkapala ng bata ngayon eh. Itay, sana wag niyo na po tanggalin yung wig na yan. Bagay po sa inyo. Bagay sa akin to, itong mahabang buhok na ito. Opo. Linoloko mo naman ako eh. O, ito, tabi mo. Itay, bagay po sa akin. <laughs> Oo, bagay sa'yo. Sige, matulog ka na. <laughs> Kumain ka na ba? Oo. Kumusta naman ang naging lakad mo? Alam mo, Mi, pahirap na naman pahirap ang paghuli ng drugs eh. Kaya hindi kami mari magpabaya kahit sa saglit lamang. Gusto mo ba ng kape? Pagtitimpla kita. Oo, please. Kaya kung meron kami pinagsuspetsahan, kinakailangan lagi kami nakabuntot. Alam mo, Mi, kawawa ang mga bata. Ang umpisa ng kanilang pagkasugapa ay ang paghitit ng marijuana. Pagkatapos, unti-unti silang makakalimot sa kanilang responsibilidad. Wala na silang inaatupag kundi pagbabarkada at paghitit. Ngayon, darating ang panahon. Nang marijuana yan, ay wala ng bisa. Hindi natatalab sa kanila. Kaya maghanap sila iba-ibang klaseng gamot nang mahinto ang kanilang paghihirap. Alam mo, Mi, kapag ang isang tao ay nalulung na sa bisyong yan, Aba, hindi mo na maiisip kung ano nilalaman utak niya. Kung minsan makikita mo yan sa isang sulok, walang kakibo-kibo. Kung minsan naman gagawa ng pinakamasama at pinakamahalin na krimen. O kaya magpapakamatayan ng walang dahilan. Ang hindi ko maintindihan dyan, Mia, mga magulang. Eh. Alam nila mga anak nila may bisyo. O ba't hindi nila paalam sa may kapangyarihan? Meron naman mga lugar dyan ng pamahalaan na para tulungan yung mga kapuspalad na yan. Ngayon, kung malala na, at saka nadadalin. Abay, kahit na yung pinakadalubasong doktor, wala na magagawa. Sinisisihin nila. Ilan ho? Dalawa. Ay, mama. Ayun na. Ayun na Salamat ho. Good morning. How do you do? How are you? oh, compadre. Hey, Tom. How are you? <laughs> Oh, <laughs> Good morning. I'm glad you made it. Hello. <laughs> Good morning. Good morning. Be seated, gentlemen. The agenda, please, Mr. Garcia. Mm. Mm, thank you. Uh, gentlemen, first on our agenda is a very important matter. Uh, ay may kinalaman sa isang adjustment doon sa ating uh, uh, sugar concession sa Davao. Uh, I just received notice na nagkaroon ng konting change sa Amerika tungkol sa kanilang pag-import ng ating sugar. This means an adjustment in our prices, both in America that's serious. and locally. I called you over, gentlemen, because uh, I feel we have to make a decision on the matter. Huh? Uh, gentlemen, this is only a few minutes, huh? Excuse me. Excuse me. Ay, kuya. Oh, matagal na tayong hindi nagkikita. Ano, kumusta ka? Ayos lang. <laughs> Eh, magre-report sana ako sa'yo eh. eh. Hindi ko naman alam na busy-busy ka eh. Walang kwenta yan. Ang mahirap eh, baka makawala ka na naman eh. Oh, halika, halika ka, maupo ka. <laughs> halika, halika. Halika. Oh, sit down. Oh. Mukhang hindi pa nagbabago ang pagbibihis natin ah. Ha? <laughs> Uso kasi ito, kuya eh. Pad. <laughs> Sa bagay, bata ka pa nga. Pero iniisip ko yung mga ternong binigay ko sa'yo eh. Hindi mo nasusuot eh. Mga important pa naman lahat yun. Hindi, kuya. Sinusuot ko yun. Kaya lang, pag sinusuot ko yun, may special occasion. Alam mo naman, basta't bigay mo, mahal ko. <laughs> ah, makaiba nga pala ako, George. Kumusta ba yung supply natin? Ayos lang. Ayos lang, kuya. Maski naman tumataas ang supply nila eh, tumataas naman ang bahay sa atin. No problem. As long as the demand is good, can we go against the law of supply and demand? No, they cannot. <laughs> Pero isang palaala lang, ha? Ah. Walang kwenta ang kwarta. Kung tayo matidisgrasya. Huwag mo akong alalanin doon, kuya. Alam mo naman ako, eh. Pagka yung alanganin, lumalayo na ako. Sige, kuya, split na ako. Eh, bakit? Sandali lang. Sabay na tayo mag-lunch. Sandali lang to. Tatapusin ko na. Hindi pwede, kuya. May date ako ngayon, eh. Pagbigyan mo ako. Bukas na lang. Eh, ba't pa ngayon? Hindi po pwede. Ito lang ang pagkakataon ko, eh. Matagal ko ng target itong chicks na ito eh. Ha? Bukas. <laughs> Ah, saan ko yan ha. Ah? Shoot! Okay kaya? Well, gentlemen, I'm sorry again. <laughs> Siguro, kilala niyo na yung kapatid ko si George. Ah. Oh. Eh, kaya isa sa kong kapatid yan. Kaya mahal-mahal sa akin at Ako na lang tumitingin sa kanya. <laughs> That's all right, Mr. Kira. Naintindihan na natin. Thank you very much. Gentlemen, shall we proceed? Certainly. ஆச்சுன்னா அப்படி Kanina ko pa ba? Natraso ko eh. Okay lang, boss. Andiyan na ba? Oo. Oh. Pero okay pa ang bayar mo? Tatlong daan libo halaga nito. Boss, okay to. Surety ito. nagdi deliver ito sa Subic. Kano ito? Ang pera. Wala pa. Ang gusto lang bayar ko, kaliwaan. Tulad ng dati, pag nakadila ako, ibibigay ko sa iyo ang pera. Tiwala ako sa'yo. Pero huwag kang papaltos. Never happens, bossing. Never happens. Dahil lapit na po itong talunin ko, practice na sa jogging. Kuyat lang ako kagabi, kaya madali akong napagod. Pero bukas, Mapapagod kasi kakasunod sa akin. Kaya ko, kaya ko ikutin yun kahit sampung beses. Kaya mo ikutin yun kahit sampung beses? Oo. Ricky, tigilan mo nga yung kalabangan mo. Kumain ka na at baka tanghalin pa yung tatay mo. Hindi na po, Mami. Kita mo, napagalitan ka tuloy. Kumain ka ano na lang. Itasya sana po yung habang dito na. Hindi na muna. Siyado mainit. Eh, ano po susunod niya? Mami, pagbihis ko, makikita mo kung ano suot. Mamaya na lang makikita mo. Oh, ikaw naman, kwento ka ng kwento dyan sa anak mo. Bago pag nahuli ka, ako naman ang aapurahin mo. Nakikita mo na. Pati tuloy ako natagalitan. Kumain ka na lang. Mm. so long. Businessman. You got the stuff? Yeah, I got it. It's my man outside. pagkahuli ko ng gamot kay Cortez sa merkado, may dalawang daan limong piso na. Pero itong pagkahuli ko kay Cortez, para silang napilayan. Wala rin kwenta, Major. Dahil eh, sa may pakulong natin siya matagal, madali siyang mapalitan ng distributor. Bagay, maraming pusher dyan. Ang masama pa nito, mas pinalong dikdik ang gawin mo, ayaw siya magsalta. Ganyan talaga, sir. Akala na siguro hindi siya pababayaan ng distributor. O maaari namang takot. Meron ka bang gilid kung sino ang kapitalista? May nakuha akong impormasyon. Magandang pagkakataon yung kailangan natin, sir. Basta kailangan mo, ano man yun, sabihin mo lang sa akin. Meron kang full backing sa akin at para naman mabawasan ng konti sa kitang ulo natin. Thank you, sir. Ingat lang, Ed, ha? うん。 很蛋！ lang sa akin. Hindi mangyayari ang ganito. Eduardo. Pagsisisihan mo ang ginawa. Pagsama-samahin mo man ang iyong buong pamilya. Hindi kayang tumbasan ang buhay ng aking kapatid. Ano man ang mangyari, hindi kita titigilan, Kuya Picho. Gomez, meron ako'y pagkakawa sa iyo. Isang masela na pakay. Tauhan niyo po, Mr. Tierra. Ano man ang pag-uutos niyo? Susunod ako napakalungkot nitong mga huling araw nito para sa akin. Siguro alam mo na na si George ang kaisa-isa kong kapatid. Palagay ko hindi ko na matututunan pang mabuhay nang hindi siya nakikita. Naiintindihan ko ang inyong pinagdaranda, Mr. Chera. Talagang masakit ang mawala ng isang kapatid. Doon tayo sa loob mag-usap. Ito mukha na medya video kapag hindi nakaparat kayo. Kailangan mamatay at nakapito. Mr. Chera. Alam ko iniisip mo. Mahirap pumatay ng pulis. Pero itong sasabihin ko sa'yo. Walang mahirap kung pagkakagastosan natin ang malaki. Nakahanda ako magbigay ng kalahating milyon sa kung sino mang papatay kay Medjavideo. Kalahating milyon? Oo! Kung sakaling mahuli ang pumatay, tayo na rin ang bahala sa pamilya niya. Piyansa kung kailangan ng piyansa at abogado. Sagot ko lahat. Ang importante lamang eh, huwag maalaman ni Dumaan na ako ang nag-uutos. Opo, Mr. Tira. Ako na ang bahala dyan. Kapag naikalat ko na ang bagay na yan, lahat ng mga mamatay tao, o pati ang mga pipitsugin na naghahangad ni Mama Kagat, eh, mag-uuna pa patay si Medyo Bilyo. Sige. Gusto kong mangyari yan sa loob ng madaling panahon. Opo. Alam niyo, kalahating milyong piso. Napakalaking halaga na. Marami dyan, ha? Marami ang ibebentang kalulu na laki sa tanas. Sa mas mahabang halaga pa. Ang gusto ko lang malaman, kung sino ang nagpapakutos na patay si Elizabeth. Alam mo, nakakalaman natin kung sino yan. Doon tayo kikilos. Hindi tayo mauuna na iba. Ang sabi, kung mo si Mediavillo, darating na lang siya 500,000 piso. Natin ko sa asawa kong batugan eh. Walang ginawa kundi matulog at maglasing. Tama yun, mate. Pag napatay na ng asawa si Media Bilio, kayo na pinakamayaman dito sa lugar natin. Ano ba, hindi ba kayo bubunot? Tatagal-tagal bumulot eh. Totoo ba ka nating bilhin yun? Oo. Oh. Aba, sa laking halaga na yan, kung kailangan dibdib kong pumatay ng tao, ako na totoo sa pulis na yan eh. Huwag ka na mangarap ng limandaan libong piso. Bubunot ka pa, hindi. Ito na. Apurado na itong matandang to eh. Pare, huwag niyong biruin ang lahat ng milyon. Ang isipin niyo, sitting pretty pamilya ko. Boy, hindi pangkarniwan tayong papatayin mo. Pulisyon! yun. Kung hindi ka pitay, habang buhay ka sa oblo. Hindi ba lang pumasok sa oblo? Napakalaking halaga niyo, pare. Ang isipin niyo, susustentado pamilya ko. Hindi mangyayari ni Hitch mo, magiinuman lang tayo. Ang buti, tulad yung dati. Uy, Med. Saan ka ba nakapwesto ngayon? Ay, dyan din sa dati, sa kanto. Sayang, nahuli ka eh. Natatapos na namin magmerienda eh. Di bali, tapos na rin kami. Nanay mo? Sa loob Magandang araw sa'yo, Greng. Jovar, mga kaibigan natin sila. Oding, mabuti naman, napasyal kayo. Oo nga eh. Kamusta ka ba, Greng? Mabuti. Tuloy kayo. Ah, siya nga pala. Kasama rin namin, si Nonoy. Kumusta kayo? Eto, mabuti. Pasok na kayo. Hali kayo. Maupo kayo. May usapan ba kayo ni Med? Ah, wala naman. Eh kasi on leave kami ni Nonoy ngayon eh. Wala kaming mapuntahan. Kaya naisip namin na bisitahin naman kayo. Wala kayong mapuntahan. Eh bakit di na lang kayo sa bahay ninyo para sama ng inyong mga asa-asawa. Ako, wala ang misis ko. Nasa probinsya. Eh, alam mo naman ako, yung mga chikiting ko, sunod-sunod dyan, ang gugulo. Paano ko ba naman tatagal sa bahay noon? Isa pa, kung sa trabaho, matagal na kami hindi nagkakasama ni Med eh. Alam mo naman, Bering eh, body-body namin yan si Med eh. Alam ninyo, matagal na rin akong asawa ng pulis. Kaya sarinan ako sa mga ganyang dahilan. At alam ko rin ang nagsasabi ng totoo at hindi. Ano ba talaga sa nyo rito? Tungkol ba kay Med? Bakit? Nangangali ba ang buhay niya? Ganito yun eh. Pinaparito kami ni Major. Kasi may natanggap kaming impormasyon. Pero hindi namin alam kung totoo o hindi. Anong impormasyon? May mga taong nagagalit kay Med. Ang sabi sa amin ni Major, kung pwede raw, dito muna kami. Matagal lang marami nagagalit kay Med. Eh, bakit naman kami kailangan pang bantayan? Alam mo, Bering, mabuti na rin yung nag-iingat. Sandali lang, ha? Ikukuha kayo ng mami merienda. Hindi, wag na. Kakain lang namin sa headquarters eh. Busog pa kami. Kahit na may inom lang. Alam kong darating ka. Ang totoo ay matagal na ako naghihintay. Hindi mahirap yung gusto mong malaman sa kanto. Kilala mo ba sila? <laughs> Alam mo, Sargento, maraming nalalaman to si Porong. Hindi lamang ang nangyari na. Pati na mangyayari pa lamang. Kaya nga ako tumapit siya eh. Sino sila, Porong? Bakit ka ba nagmamadali? Ang tagal natin hindi nakikita eh. Ay, alam daw. Ang bumalik sa inyo ng Patrolman Perez ay hindi mga pusakal na kriminal. Mga bata lang sila. Mga anak mayaman. Pero oy, deadly. Hmm? Kung ano maisipan, gagawin. May mga kato sa ulo. May bisyo. Saan mo sila makikita, Poro? Huwag mo ko ang purahin at sasabihin ko sila lahat. Uh, sana ba ako naroon? Nakalimutan ko tuloy. Sa, sa mga may bisyo? Oh, yun, yun. Um, alam mo kung saan nakatira si Pepe Jimao? Aha. Uh -huh doon sa kamarin na wala laman. Oh, pues, doon umagtas makita itong kotse na kaparada. Kaya na doon sila nagdudurog. Sige, salamat po. Um, teka, teka, teka. Marami pa akong sasabihin sa'yo. At may kumakalat na balita. Na, hindi naman talaga si Patrolman Pellet ang kanilang target. Kung hindi ikaw, ikaw ang gusto nila ilibig. Galing! Ano mo, kaya ako nasabi yan dahil sa meron kumakalat na balita na meron daw isang ubod ng yaman na namimili ng mga trigger para upakan ka. At ang mga trigger na yan ay tinipon-tipon sa isang lugar. Hindi ko lang alam kung saan ha. Para bang mga kabaraks. At sa gantimpalang kalahating milyon na kanya ibibigay. Pati na nagkalat ng mga pipicture din dyan eh. Para ba ng mga dukulugong bunga Ricky Perez. Gusto ko rin yariin. Alam mo ba kung sino ang taong nabis na magpayari sa akin? Sa ngayon ay eh, hindi ko pa alam. Malabo pa. Pero sa sandaling malaman ko, paabot ko sa'yo. Salamat pa rin. Oh, teka muna, sir. Basta ikaw, okay ka sa akin. Sige, parang. Lalagay ko na po ito. O, oh, sige anak. Ilagay mo dyan. Pakibili mo nga ako sigarilyo. 给我听听啦，好啦，好嘞，哥们。 <laughs> Loko. Ang hirap sa'yo, nagpapatulog ka pa sa aso mo eh. Tumira ka na. Ikaw naman oh. Ding, nakanda ng pagkain. Sige, susunod na kami. O, sige. Oh, sino ba unang kakain sa atin? Eh di siyempre ako muna. Eh, ikaw pa titire. Pero tandaan mo ah, baka mamaya magkagulo-gulo yan, madaya mo pa ako. Eh, anong ginagawa ng aso mo? Talaga. Bantay mo, Jabar ha? Ah. O, Ding, halika na. Sige, thank you. Upo ka na dyan. Oh, Asan nga pa yung kasama mo? Eh, <laughs> hindi pa raw nagugutom si Lola eh. Mauna na raw ako. Oh, sige. Thank you. Noy! Tinadaya mo ata ako eh. Hindi. Nag-aaralan ko lang itong tira ko eh. Hirap sa'yo eh. Hindi ka marunong makisama eh. Ang ingay mo eh. Thank you. Palagay niyo ba Deadpool yung parak na binawagan natin kanina? Ako sigurado ako, Deadpool yung nakinaporme. Ano naman ako? One click. Oo, oh, one click. Pero hindi niyo ulit trip eh. Ang talagang target natin ay si Medyo Video. Ha? Naintindihan niyo ako? Oras na mayayari natin siya, maliwanag na bread. Mamutyo tayo. paano na matatamaan ng health driver nyo? Nagmamaneho na ako. Nagpapaputok pa ako. Nagpapaputok na. Puro paso naman tinatama mo. Ano ka mo? Health driver ka? Eh, kanina lang pinasasagasaan ko sa'yo yung pigoy eh. Ano? Ano? Ano? Ano, ano sinagkasaan mo? rattle at drum. Eh, ego tripper pala to eh. Kaya mo, next time, I will get him. Walang kikilos, pulis to! Huwag mo tataputin niya! Hindi ako, sir. May kukunin... May, may kukunin lang ako, sir. Peace, sir. Peace. Sir. Sir, hindi ako kasama niya, sir. Hindi ako kasama. Nagmamaniwala ako. Sila ang dalawa bumaril sa pulis. Hindi ako kasama siya, sir. Hindi ako kasama. Hindi ako kasama, sir. Wow. What a bus. Bakit yun naman kami binadtrip? Talaga kayong mga pigoy, oh. Wala na kayong ginawa kundi manghasel. Pero hindi bale. Ang papa na ang bahala sa'yo. Eh, ep, ep. Huwag mo ako sasaltikin. Baka hindi pa ako nakikilala. Sir, hindi ako kasama, sir. Nagmamanewala ako, sir. Silang dalawa talaga, sir. Mm. Kasama ka. Hell driver. Hoy, kayo lahat kasama. Sige, tayo. Sige. Yes, sir. Sir, yes. Roger. Pareho na rin dalawa. Parang hindi nila alam ang bigat ng kanilang ginawa. Palibas sa mga drug addict, sa palagay ko, kortado na pala mga utak sa gamot. Sir, nililingin sana ako sa inyo. Ano yun? Sabihin mo. Kung maaari sana, hindi na muna ako magre report dito sa opisina. Bakit mo naman naisip gawin yan? Sir, ako talaga ang target nila. Marami nang nadama sa ating kasama. Una si Patrolman Perez. Pagkatapos si Dinang Sinoy. Silang lahat ay nadisgrasya ng dahil sa akin. Pati na nga ang pamilya ko nalalagay sa panganib. Saan ka naman pupunta? Hindi ko pa alam, sir. Pero saan man ako pupunta? Ngayon ako ipakukontak sa inyo. Ito yung hindi ko gusto, Mer. Ngayon lang ang nangyari sa isang pulis na pinagtatabuhan mga kriminal at mga tao. Sir, lalo naman mahirap ang mapahamak kung walang kinalaman sa kaso ko. Kaya nga ako pumayag kung itago niyo ang aking pamilya. Sir, kilala niyo naman ako. Hindi bimisang ginawa ko ito. Nawawala ako. Pero nagtatrabaho ako. Sige, Mel. May tiwala ako sa'yo. Gawin mo ang inakala mong mabuti para sa lahat. At tungkol naman sa pamilya mo, asahan mo hindi sila mawala ng proteksyon. Salamat, Sir. ka na dyan at gusto mo na umuwi. Pero dahil sa wala pa rin pagbabago ang mga pangyayari, ipinasya kong manatili muna kayo riyan. Tungkol naman kay Med, siya ay nasa mabuting kalagayan at ipinahati niya sa inyo ang kanyang pagmamahal. Huwag mo siyang alalahanin, Bring. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Kaya niyang pag-alagaan ang kanyang sarili. Dagdagan mo ang iyong pasensya at pangunawa hindi magtatagal at malulutas din natin ang suliraning ito. Gumagalang, Major Yanyo. Nasulat po ng itay yan. Hindi anak, galit ng sulat kay Major. Tarap po dito yung itay. Hindi anak, kasi ang sabi ni Major, maraming marami pang trabaho ang tatay mo. Ngayon, pagtapos na yan, susundin na tayo dito. Sana papunta po dito yung itay. Gusto, gusto ko na po makita. Huwag kang mag-alala, anak. Pagkatapos matapos din yun, pupunta na siya rito. Nakatulog ka bang mabuti kanina? Opo. Alam ko na yung report na yan. Ang gusto ko malaman ko ano yung resulta ng mga lakad ninyo. Sir, ilang araw na ako may standby sa restaurant ni Ting. Talagang hindi nagpapakita si Mel. Ang galing na ako kami sa mga lugar na maaari niyang puntahan. Pero wala pa rin kami mapong informasyon. Anong klaseng pulis kayo? Naumusan na ba kayo informante? Gusto ko malaman kung saan siya naroon. Kung ano ang kanyang ginagawa, kung ano ang kanyang mga binapalak. Alam naman ninyo kung gaano kadelikado ang kanyang kalagayan. Kaya kailangan tulungan natin siya. Okay, boys? Yes, sir. napakabigat ng pinagagawa ko sa inyo. Ang magtago kayo na parang kriminal. Ayokong mawalay sa inyo ni Ricky. Pero wala akong magagawa. Mabuti na yung nag-iingat. Huwag mo kami intindihin, Ed. Sarili mo ang pag-ingatan mo. Noong una mo ako makilala. Isa akong pangkaraniwang babae. Matahimik ang pamumuhay. At umiiwas sa anumang kaguluhan. Minahal kita, Ed. Simula noon, ang buhay ko ay sumunod sa takbo ng buhay mo. Sa lahat ng bagay. Sa lahat ng sandali. At hindi ko pinagsisisihan. At kailanman hindi ko pagsisisihan na inibig kita. Vic, Ned, magaling na magaling na yan. Come on, up. Kakoy, tsak na matutuwa ka pag nakita mo siya. Salamat, Vic, ha? Come on, sit, sit. Ah, meron nga pala akong dalang pagkain para sa'yo. Yun ba mga paborito mo? Meron ditong uh, mechado, ansit, tsaka manok. Kamusta ka na, Jabar? Hmm? Halika na, kumain ka na. Para hindi lumamig itong mga pagkain. Hmm, stay there. Oh, kamusta sa headquarters? Alalang-alala nga siya si Major eh. Pati na yung ibang mga kasamaan. Kaya lang, wala naman akong ibang masabi dahil sa ambili mo sa akin, kinakailangan walang makaalam na naririto ka, kundi ako lang. Oh, eh, uh, Taufik, hindi ka ba kakain? Sige, busog pa ako eh. Kumakain ako habang pinapaluto ko yan. Ah, Med? Wala ka bang balak na lumipat sa ibang lugar? Wala pa, Vic. Come here, Javad. Come here. <laughs> Dahil wala pa akong balita dun sa pinalalakad ko kay Porong kung sino talaga ang gusto magpayari sa akin. Okay ba yung pagkain? Sarap ba? Oo. Catching ito, ano? Saan pa? Doon lang naman tayo lagi kumakain eh. Ah, siya nga pala, si Ching. Pinapakumusta ka. Matagal ka na raw niyang hindi nakikita eh. Ah, anong sabi mo? Ang sabi ko, nasa probinsya ka, nagbabakasyon. Dick, huwag ka magbibiro niyan. Baka pumutok yan. Hindi ako nagbibiro, Med. Talagang ipuputok ito. Pati ba naman ikaw, Vic? At bakit? Ano ang akala mo sa akin? Ginawa mo akong parang bibi. Bubusugin mo muna bago mo patayin. Meron pa bang pagkakaiba yun? Kagaya ka rin ng iyong aso. Nagtiwala sa akin. Pulis ka pa naman, Beck. Eh, ano kung pulis? Ano akala mo sa akin? Nagpulis ako para magpakabayani. Hindi. Nagpulis ako para magkaroon ng katungkulan. Para magkaroon ng lakas ng pagdating ng araw ay magamit ko sa aking pagyaman. Ang perang kikitain ko sa iyo ay hindi kikitain ng aking mga anak at ang magiging anak ng aking mga anak. Yan pala ang dahilan kung bakit ka nagpulis. Hindi ka naman nahiya na iyan ang pamamana mo sa mga anak mo. Sabihin mo na lahat ang gusto mo sabihin. Walang kwenta sa akin. Tutal, sino makakaalam na akong pumatay sa'yo? Talagang mahirap busukin ang bitukang walang pondo. Habang linalagyan mo, lalong umiipayo ang takap. Medyo video! Hindi ako nagmamadali! Makapaghihintay ako! Mahaba ang oras para sa akin! Pero ikaw, oras ang kalaban mo! Alam kong hindi mabigat ang tama mo! Pero unti-unti ka maubusan ng at manghihina ka! Hindi ka makakalayo sa lugar na ito! Tayo lang ang dalawa naroon ito! at wala kang maaasahang tulong. Pagkagat ng dilim, tatapusin na kita! Tandaan mo! malaki asyong... <laughs> Maria Jose! Ang laking aso nito! Sinabi ko na nga bang hindi ako dadaan din eh. Sino kaya ang amo nito? Aso, hindi tayo magkaaway. Kaibigan mo ako. Mabuti akong tao. Mahari ba? Paraanin mo ako? Hinihintay ako ng misis ko eh. Dahil dito, gusto mo? Alcid! Tapos ka, Joseph! Nagalit yata. Paano ba ito? Saan kaya ako dadaan? Mabuti ang tao, aso. Kung ayaw mo ko dadaanin dyan, dabalik na ako. Iniintay ng misis ko ito, pansit. Dula ko sa kabilang ibayo. Dula ako. O sige, babalik na ako kung ayaw mo. Ay, salamat. Naintindihan mo rin yata ako. Kung gusto mo, kung wala kang mauwian, sumama ka sa akin. Kaya lang, pasensya ka sa misis ko. Masyadong badada. Bungangera. Ano? Ano ka mo? gusto mo? Bakit hindi ka magsalita? Eh, aso ka nga pala. Oo. Oh, oh, oh, oh ang gagawin mo. Oh, teka muna, ba't mo ba tinutulak? Magsalita na nga. Eh, oh, tulak ka na tulak eh. Ah, aray ko eh. Ano ko naman, saan mo pa naman ako dadalhin? Ano ko naman ito? bakit? Tulak ka na tulak eh. Aray ko, aray. Hmm. Oh, eh, ay, naku, eh, naku, pinangalak kami. Gusto mo, eh, Naku, yan ang ako dadalhin. Naku, ako sa San Francisco, San Juanico. Ah, kamay ko, pinangalak ng demonyo. Naku, saan mo ba ako dadalhin? Saan mo ako dadalhin? Saan mo ba ako dadalhin, aso ka? Ano ba talaga gusto mo? sasama na ako sa'yo. Sinabi ko na sasama ako sa'yo. Huwag mo lang pangalin ang kamay ko. Oo, oh, oh, ah, kamay ko. Kumusta ang pakiramdam mo? Mabuti-buti na. Alam mo, Med, tinakot mo kami lahat eh. Mabuti na naman kung nadala ka rito agad. Isipin mong limang unit na dugo ang isinalin sa'yo nung ikaw operahan. Baka hindi mo nalaman limang araw ka narito. Medyo si Berino. Hindi pa niya alam ang nangyari sa'yo. Dahil sa nung ikaw ay operahan, nagdalawang isip ako. Kasi sabi ng doktor, eh, makakaligtas ka. Kaya minabuti kong wag nang ipaalam sa kanya. Mabuti na naroon sila at sinitiyak na ligtas. At pati nga ang mga pahayagan, hindi ko na ipinagbigay alam. Salamat ka, Major. At tungkol naman sa asong si Jabar, mula nung daling ka dito sa ospital, Ayaw na umalis. Lalo siya baba. Pero pinakakain naman ng hardinero. Amen. Eh, eh, si Roque at saka mga kasama natin, narin sa labas. Gusto ko raw nilang makita. Sandali lang, ha? Umasok kayo. Hi, Med. Kamusta ka na, Med? Magandang araw, Sorrento. Maraming salamat, Sir Roque. O, si Mang Med naman. Eh, salamat eh. Ako ang dapat na magpasalamat sa inyo eh. Dahil sa, hindi pa ako nakagaganti ng malaking utang na loob sa tulong na ginawa niyo sa akin. Eh, butot balat na ako noon eh. Kung hindi niyo ako tinulungan, siguro eh, patay na ako. Tingnan niyo Mang medo, oh. Ang linis-linis na. Wala na yung marka ng turok. At saka isa pa ko eh. Kung hindi naman dahil sa aso niyo si Dabar, hindi ko kayo matatagpuan. Siya nga pala, Med. Sabi ng chief, magpagaling ka ng gusto. At tungkol naman kay Vic, natanggap na niya report ko. <clears throat> Ahmed, alis na muna kami. Magpalakas ka, ha? At kung meron pang kailangan, nariyan si Rason sa labas. Hmm? Salamat ka, Medyo. Med, speed naman na. Sige, sige. Alis ah, na rin ho ako. Pero okay, salamat ulit. dinilibayan ng ating mga tauhan. Ngayon lamang nangyari ito sa history ng Police Department na tayong sinusugon. Hindi na si Medyo Bilyo. Kung hindi ang integrity ng buong departamento ang nakataya, wala lamang tayo Pero alam natin kung sino may kagawa ng lahat na ito. hindi ko naman ho akalain na gagawin niya yun. Nagpabili lang ho sa akin ng soft drinks. Pagbalik ko, wala na ho siya. Anong kanin mga tao kayo? Bakit hindi niya hinanap? Hinanap po namin, medyo. Ang katunayan nga ho, inalugog na namin ang buong ospital. Pati na nga ho yung hardinero nag-aalaga kay Jabaro, eh, pinuntahan na rin namin. Pero pati si Jabaro nawala. Asal siya tayo, Medna. Sa simula pa eh, alam ko na ang kanyang mga inisip. Tiyak na tinutuloy niya ang balak niya. Kaya huwag kayong mag-aksaya ng panahon. Hanapin niyo siya. Wala akong pakialam kung paano siya hanapin. Basta't hanapin niyo. At huwag kayong babalik dito hanggang hindi niyo siya nakikita. Come on! Move! pesan mak untuk kami ya? Polis dah bos ya. Sino? Gomez, eh. sini ya. Eh, eh, Mr. Tiara. Eh. ginagawa mo rito sa pamamahay ko? Hindi mo ako kilala. Ako si Media Vino. Media Vino? Ako ang taong linigyan mo ng kalahating milyong pisong gantimpala sa ulo. Kaya ako narito dahil sawang-sawa na ako sa katata Ni hindi ko alam kung sino mga kaibigan ko o sino mga kalaban. Wala akong alam sa mga sinasabi. Huwag na tayo maglukuan. Alam kong eh ikaw may kagagawa ng lahat ng pagtangka sa akin. Ngayon narito ko. Hindi mo na kailangan natin. Ano pinagsasabi mo? Nakikilala mo ba kung sino ako? Oo. Oh. Ikaw ang kapatid ni George Sierra. Ang dog trafficker na namatay. Now look here. Wala akong pakialam sa mga gawain ng aking kapatid. I'm a respectable businessman. You should know that. You should also know that I am not a common criminal whom you can intimidate. Pumasok ka nang walang pahintulot sa bahay ko. At pinaratangan mo ko na kung ano, no? Hindi po ba alam na maaari kitang idemanda ng oral defamation and trespassing? Sige. Subukan mo. Get out of here, you dumb cop. And if you know what's good for you, you better forget what you said. Dahil sa wala akong interes kung mabuhay ka o mamatay. Why should I care what happens to you? You, a mere cop. You want me dead? Thinking I killed your brother. Yet I tried to save him. Although I wanted so much to push him. Yes, it crossed my mind. I wanted so much to push him for the many people he was killing every day, for the many parents he drove to despair, and for the many innocent kids he sentenced to a living death. <laughs> Don't give it up. You killed my brother. And for that, you will die too. Pero you can't prove it. And you can't do anything about it. You will die as sure as you are standing there. <laughs> I'm glad that in trying to kill you, other cops have died too. Because if I had my way, laki ng mga pulis ay uubusin ko! Walang maaaring kumalaban sa batas. Batas? Anong batas ang Anong magagawa ng batas sa kapangyarihan ng Get this through your thick skull. The law can never touch the powerful. No man is above the law. And you'll find it out sooner or later. Get out. Get out of my house! I'll get out. But I'll prove you behind all these gettings. I don't know when, where, or how, but I'll prove it. Gomez, puntahan mo mga natin. At pagbalik mo, gusto kong ibalita mo sa akin na patay na siya! Maasahan niya, Mr. Kira. Nakita ko si Medyo Bilyo kayo na lang. Dapat hanapin natin. Kunin nyo! Nakita ko si Medyo Bilyo ngayon lang. Ah, hanapin natin siya. Si Lolo, nasa? Taras, boss! Sumunod kayo sa akin. Repeat. Sandueta Street ng Villamor. Notify Major Leano. Request for backup force. Over now. Come on in. doon natin nalaman kung gaano kalawak at kahigpit ang hawak ni Mr. Chera sa drug distribution. Sa ebidensyang hawak natin, nakakasiguro tayong makakulong sa matagal. Yan ay bukod pa sa ginawa ng pagpatay sa ating